اسكت يسكت حكم العسكر يسكت يسكت حكم العسكر احنا الشعب الخط الاحمر احنا الشعب الخط الاحمر احنا الشعب الخط الاحمر احنا الشعب الخط الاحمر عاوزين دولة فيها حرية عاوزين دولة milliardér! Nem talál Iszak milliardér! Nem talál Iszak